Ka para pamajikan anu soleh anu bager anu gelis anu demplon anu montok SIM akang ya badde niti pesen ya singkah HD ya ulah sok ngabanding-bandingkan salaki mana, jeng salaki batur dolakan gede nah maneh masuk ngabanding-bandingkan salaki mana, jeng salaki batur uh, ya ya tuh maneh nama salakina guys meli emas deh yah yah tuh maneh nama salakina balanja ge unggal poe yah yah maneh nama salakina guys kabeli mobil deh yah yah maneh nama salakina nyiar duit nah pinter jasa jadi loba duit nah ah singkah hade temenang coba sekali-kali ngabanding akhir, yah yah ya salakinya nama tuh guys kawin deh <laughs> jawaban gitu